चल डालना हम थोड़ा फेसबुक में डाल देगा नजदीक डालो डालो ना डालो ना उतना ही है यार बाहर आ जाओ ना वो अंदर में क्या करता है बाहर आ जाओ वो पार्टी को रहे थे नहीं नहीं जो नहीं करता है वो उसको नहीं दो तो बाहर आ जाओ बाहर जाओ बाहर आ जाओ फेसबुक में डाल देगा नहीं <laughs> भाई जी अंदर से निकलता ही नहीं है भाई जी को पता भाई को निकलता ही नहीं है भाई जी बोलते हैं वो अभी बाहर तो ही नहीं यार डालना थोड़ा डालना थोड़ा थोड़ा नहीं यार नहीं नहीं फेसबुक में डालेगा उसके लिए बोला यार एक्टिंग करो एक्टिंग करो एक्टिंग करो एक एक बार थोड़ा फ्री होता है सुबह कला मारो ये एक बात है ये सब में आत्मा क्या कर रहा है बीच में बैठा हुआ <laughs>